कम ऑन रे दादी को फोन करो okay <laughs> oh oh oh no oh no ई नो ई ओके फोटो वीडियो अच्छा दादी पूछते आपको खाना खाया रित ने खाना खाया अच्छा चाचा नो चाचा नो चाचा चाची नो आरव पीयू <laughs> खाना खाया इतने ओके हम्म? अच्छे दादी को जजे करो <laughs> कैसे कैसे करते जैसे दादी को okay oh what are you doing okay दादी से दादी से पूछो कैसे हो अच्छा वो पूछो ना हाउ आर यू दादी I am fine I am good how are you Reet okay now will see your video okay you want to see okay You wanna see? Then stop. You want to see? Ray, you want to see? Ah. What are you doing? No photo, okay, no photo.